पहले बग पे चेक करिए तो कोई भी बीप नहीं नहीं sir no beep no beep हां सर आई बीप तो इसका हम जिया लेंगे क्या लेंगे बताओ no beep no beep no beep क्या आ रही है जल्दी बताओ ध्यान देना अब यहां पे कैपेसिटर पे चेक करेंगे सारे कैपेसिटर पे चेक करना है किसी भी कैपेसिटर पे नहीं मिल गया ध्यान रखना एक कैपेसिटर सर ऐसा एक एक कैपेसिटर चेक करना है इसके बाद फिर हम कहा चेक करेंगे हर जगह चेक करेंगे कहा चेक करेंगे क्योंकि आपका वी रेंज की लाइन हर जगह जा रही है ना हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद की जिद है मेरा फितूर जिद है मेरा गुरूर जिद है मेरी जुर्र I'm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 The clock is ticking, but there's no time for me. तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है लास्ट डे क्या करके गया लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेक कर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किया उसको लगाए भी पूरा पूरा पूरा लास्ट डेट आपने क्या किया sir dual taker C dual taker CPU आपने रिबोलिंग और रिबोलिंग किया निकाला क्लीन किया वो मैटर समझ में आई हाँ आपको बिल्कुल सर सीपीयू भी किया लास्ट डे क्या करके गए लास्ट डबल डेकर किया है डबल से लास्ट डे क्या करके गया सर डबल डेकर किया लास्ट में डबल डेकर किया ना आपने लास्ट डे क्या किया डबल डबल डेकर सीपीयू करके गया जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया sir double decker double decker CPU कैसे डबल करके लगाना है क्लीनिंग प्रोसेस ये सारी चीज की ये आपने किया सारे स्टूडेंट ने की सब स्टूडेंट सब स्टूडेंट ने आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर डबल डेकर क्या मैंने ओपनिंग क्लीनिंग और रिबोलिंग बहुत अच्छे किया आपने पहले हाँ आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया बिल्कुल हम हाँ, आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया हमने डबल डेकर किया था डबल डेकर किया आपने आप मेरे साथ जिन्हें आज आपसे क्या करवाया डबल डेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके वापस पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई आप मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन sir dual decker dual decker CPU आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर डुअल डेकर निकाल के फिर लगाए मतलब उसका रैम रैम करके और उसका सीपीयू और किस सिस्टम से किया आपने यूनिवर्सल से यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता सर बिल्कुल मिलता आज आपने क्या किया करो dual decker CPU dual decker CPU किया यहाँ पर या आपने खुद किया खुद से से यस सर खुद किया आपने क्या किया आज के दिन का बताओ आज मैं आज double decker double decker CPU कर रहे हैं आप उसको भी किससे किया आपने यूनिवर्सल स्टेंसिल से यस सर यूनिवर्सल ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया आज आखिरी सर आज आखिरी दिन था सर हम सब ने ना dual decker CPU sir RAM और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने और सीपीयू उतार दिया था आज आपने क्या किया अच्छा ड्यूल सीपीयू ड्यूल सीपीयू किस कौन सी तारीख को आए थे सर हम 25 पर क्या किया आज के दिन बताइए बस सर हमने ड्यूल डे कर किया सर ड्यूल डे कर किया आपने मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट